жағама қолдың тигенін жалғыздық сенен көремін жамаулы киім кигенім жарлылық сенен көремін ададан тудым шалқы боп жақыннан көрдім талқы көп жасым жетпей он беске қорғайтын жан адам жоқ кәрі ақсайды ақылдан ер ақсайды жақыннан қазір әлсіз болсам да үмітім бар ақырдан жасым жетіп он беске кірер мекем кеңеске бұғана қатып бел бекіп ерегескен дұшпанмен шығар күн туса күреске балпаң балпаң кім баспас басарға балтыр шыдамас батырмын деп кім айтпас барарға жүрек шыдамас жалтара шапсаң жау қашпас жаудаяған бет таппас уа жігіттер жандарың жаудан аяй көрмеңіз әзірейіл тура келмей жан алмас жауға шаптым ту байлап шепті бұздым айғайлап дұшпаннан көрген қорлықтан жалынды жүрек қан айнап ел жұртты қорғайлап өлімге жүрміз бас байлап ағайының көп болса ұлы шерек қолмен тең білімді туған жақсылар аз да болса көппен тең жақсысы кеткен ауылдың артынан жақсы шықпаса өртеніп кеткен жермен тең қайырлы болса баяжан дария шалқар көлмен тең қайырсыз болса жаманбай ел қонбаған шөлмен тең мінезді болса жолдасың күнде сонар қызбен тең жаман болса жолдасың астыңнан өткен сызбен тең сары, сары аязда қатама қайнардың аққан тұнығы қап түбінде жатама болаттың асыл сынығы халқы тозып кем болмас әділ болса ұлығы рахымсыз жақыннан халқы қатты түңілер сырқат болсаң жат елде жаныңда кім бөгелер әділ туған жақсыға екі даугер жүгінсе тізесін қисық бұрмаса асылдығы білінер балаларыма өсиет қылмаңыздар кепиет бірлігіңнен айрылма бірлікте бар қасиет татулық болар береке қылмасын жұрт кереке араз болсаң алтауыз еліңе кірген әреке талпынып салдым егінді ішсін деп әркім тегінді ақылың барың ұғарсың ойың болса сөзімді